Hallo, grüße euch, Paraguay Live wie immer und wie immer liebe Grüße aus Paraguay. Heute möchte ich leider traurige Sachen euch präsentieren. Es gibt immer wieder Motorradunfälle. Es gibt immer wieder illegale Motorradrennen. Man berichtet jeden Tag drüber. Und was passiert? Keiner hört auf die Warnungen. Hier zeige ich euch äh, ein illegales Motorradrennen, was leider, leider tödlich ausgegangen ist. Ja? Also als Warnung sollte man das auf jeden Fall präsentieren. Vielleicht gibt es noch eine kleine Chance, dass die Jungs es irgendwann mal verstanden haben. Schaut euch das bitte an. đích tàu luôn thế sao Llevado, llevado, loco. Espérate. Und was hält ihr von solchen illegalen Motorradrennen? Sollte die Jungs Spaß haben, es geht nicht immer tödlich aus, sagen viele, ach, lass die doch machen, oder? Welche Meinung habt ihr dazu? Bitte unten in den Kommentaren aufschreiben. Interessiert mich wirklich. Also, bis zum nächsten Video. Sicherlich in etwas andere Atmosphäre. Mach's gut. Ciao, ciao.